सुरनिकन्दन जय यशोदानन्दन की जय देवकी नन्दन की जय जय जदुनन्दन जय जदुवन्दन असुरनिकन्दन जय असुरनिकन्दन जय यशोदानन्दन की जय देवकी नन्दन की जय जय जदुनन्दन जय जदुवन्दन असुरनि निकंदन जय असुर निकंदन जय यशोदा नंदन की जय देवकी नंदन की जय जय जदुनंदन जय जदुवंदन असुर निकंदन जय असुर निकंदन जय यशोदा नंदन की जय देवकी नंदन की जय जय जदुनंदन मन्दन् असुर निकन्दन जय असुर निकन्दन जय यशोदानन्दन की जय देवकी नन्दन की जय जय जतुनन्दन जय जतुवन्दन् असुर निकन्दन जय असुर निकन्दन जय यशोदानन्दन निकंदन असुर निकंदन जय असुर निकंदन जय यशोदा नंदन की जय देवकी नंदन की जय जय जगु जय जगु वंदन असुर निकंदन जय असुर निकंदन जय यशोदा नंदन की जय देवकी नंदन की जय असुर निकंदन जय जसोदा नंदन की जय देवकी नंदन की जय जय जदु नंदन जय जदु वंदन असुर निकंदन जय असुर निकंदन जय जसोदा नंदन की जय देवकी नंदन की जय जय जदु नंदन जय जदु वंदन असुरमिकन्दन जय असुरमिकन्दन जय यशोदानन्दन की जय देवकी नन्दन की जय जय जतुनन्दन जय जतुवन्दन असुरमिकन्दन जय असुरमिकन्दन जय यशोदानन्दन निन्दन जय जगवन्दन असुर निकन्दन जय असुर निकन्दन जय यशोदानन्दन की जय देवकी नन्दन की जय जय जगुनन्दन जय जगवन्दन असुर निकन्दन जय असुर निकन्दन जय यशोदानन्दन की जय देवकी नन्दन की जय Thank for watching. Thank for watching. Thank for watching. Thank for watching. Thank for watching. Thank for watching.